और देहाती किस तरह टक्कर दोगे इन्होंने देखिए उनमें से कहीं की तो जमानतें जब्त होने वाली है क्योंकि पटियाला देख चुका है पंजाब देख चुका है इनके झूठे वादे इनकी झूठी जो बातें रही हैं वादे वादे वादे ये लोगों के कान सुनकर थक चुके हैं देश की जनता पंजाब की जनता पटियाला की जनता अब जागरूक है और पटियाला में एक नए सूरज का आगाज होने वाला है और पटियाला की धरती सौरभ जैन को आशीर्वाद देने वाली है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ये तो केजरीवाल साहब बताएंगे आम आदमी पार्टी बताएगी या आने वाले 20 फरवरी के चुनाव में पंजाब की जनता इन लोगों को जवाब देने वाली है कि जिस तरह से इन्होंने विकास के नाम पर जनता का धोखा करके वि- विश्वास लूटा है इस पार्टी को भी पंजाब की दर- जन- जनता नकारने वाली है आपने इल्जाम लगाया था आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उन्होंने पैसे मांगे टिकट के लिए तीन करोड़ रुपए की आपने इल्जाम लगाया था वो कहाँ तक आप उसको- वो देखिए आपके सामने मैं प्रूव कर चुका हूँ पहली बात तो कि जिस कैंडिडेट का मैंने नाम लिया था कि पैसे देने के नाम पर अगर मैं पैसे नहीं देता उसको टिकट मिलने वाली है मिल चुकी है वो जो बंदा पार्टी में भी नहीं था दो दिन बाद पार्टी चुपचाप तरीके से ज्वाइन करा के पंजाब की जनता का पटियाला की जनता का विकास जो विश्वास था, ਆਜ਼ਾਦ वो तोड़ चुकी है। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿੱਤਦੇ? देखिए बड़ा आपका सवाल बड़ा टफ है लेकिन मैं बड़ी सच्चाई के साथ बोलूँगा देखिए आज मैं आज़ाद हूँ कल पंजाब के विकास के लिए कभी ना कभी देखिए किसी पार्टी को कहीं ना कहीं से बाहर से समर्थन देना पड़ेगा और मैं उस पार्टी के साथ बाहर से समर्थन दूंगा जिसमें थोड़ी मोटी दया होगी जो थोड़ा बहुत इंसानियत के साथ चलता ਤੁਹਾਨੂੰ होगा ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आज तो मुझे कोई नहीं लग रही जैन साहब अभी गांव भी बहुत सारे हैं आपके देहाती टूर में वहाँ कहाँ तक आप पहुँचे अभी तक देखिए पटियाला देती देहाती के साठ बासठ जो गांव हैं पिंड है उनका पूर्ण सहयोग पूर्ण आशीर्वाद मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने इस पटियाला की धरती में अपने इस परिवार के साथ हर गली मोहल्ले जाके मैंने मेडिकल कैंप्स मैंने cricket tournaments volleyball tournaments kabaddi tournaments और गुरु घरों की सेवा गुग्गा माटी की सेवा मंदिरों की सेवा और गरीब माताओं की विधवाओं की पेंशन के रूप में सेवा और वर्धमान रसोई के माध्यम से दस रुपए की रसोई पाँच सौ रुपये में माताओं के आशीर्वाद से उन बच्चों की शादियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी और हजारों पौधारोपण और अलग अलग कढ़ाई सेंटर सिलाई सेंटर बुनाई सेंटर ये मैं कर चुका हूँ और पटियाला और पंजाब का ये विकास होने वाला है सौरभ जैन पंजाब की सबसे बड़ी जीत के साथ विधानसभा में आ रहा है नेक्स्ट इलेक्शन क्लियर दो चार लाइन देखिए पार्टियां और पटियाला और पंजाब का यह विकास होने वाला है सौरभ जैन पंजाब की सबसे बड़ी जीत के साथ विधानसभा में आ रहा है नेक्स्ट इलेक्शन क्लियर दो चार लाइन देखिए पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती है उसने लिखा कि एक हज़ार रुपये दूंगा तो दूसरा दो हज़ार करो जी कोई लिखता है कि मैं लोगों को दस हज़ार रुपये दे दूंगा कोई बीस हज़ार लिख देता है ये झूठे मैनिफेस्टो सौरभ जैन नहीं जानता मेरा मैनिफेस्टो एक है कि मैं सबसे पहले पटियाला में भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको ख़त्म करूंगा और कम से कम में कॉलेज जो कि टेक्निकल कॉलेज होंगे जिससे कि लोगों को नई नई एजुकेशन है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मिल सके और पटियाला देहाती में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जैसे कि जो मेरी त्रिपुटी जहाँ पे मैं हूँ त्रिपुटी के अंदर जो डिस्पेंसरी खुली हुई है जिसमें डिस्पेंसरी के नाम पे इलाज बनी है उसको अत्याधुनिक बनाऊंगा जैन साहब भ्रष्टाचार किमें खत्म करोगे भ्रष्टाचार देखिए सबसे पहले भ्रष्टाचार अपने आप से खत्म होता है और मैं एक ईमानदार बंदा हूँ जब एक ईमानदार नेता काम करता है तो उसके साथ रहने वाले लोगों को भी अपने आप ईमानदार बनना पड़ता है और ये पटियाला में इस बार होने